Hello lovely people on the internet, siz English Globals kanaldasiz, sizlar bilan Shohrux AK. Bugungi suhbatlashadigan mavzuyimiz TOEFL test haqida bo'ladi. Ya'ni, bu qanday test? Sizni nimalar borasida test qiladi? Bu testni siz nima uchun topshirishingiz kerak? Har bitta qismida sizni qanday testlar kutadi, qanaqa turdagi testlar kutadi? Va albatta, sizni baholash sistemasi borasida suhbatlashamiz. Xo'p, avval TOEFL yoki ba'zi birlar TOEFL deb ham aytadi. Mana shu nimaligini bilib olaylik. TOEFL bu Test of English as a Foreign Language, ya'ni chet tili sifatida ingliz tili testi. Buni ingliz tilini chet tili sifatida yoki o'sha ikkinchi til sifatida o'rganadiganlar topshiradigan test. Bu ikki qismga bo'linadi. IBT va PBT IBT nima? IBT bu internet based test. Ya'ni siz internet orqali uyingizda o'tirib topshirish topshiradigan test, uyda o'tirib topshirishingiz mumkin. Xo'p, bu test uh, TOEFL bor, uh, TOEFL testi uh, o'tkaziladigan barcha deyarli barcha davlatlarda bor. Lekin ikkinchisi PBT ham bor. Bu PBT nima? PBT paper based test. Ya'ni qog'oz orqali siz borib internet orqali emas balki borib qog'ozda yozib topshirasiz bu imtihonda ho'p pbt o'sha ba'zi bir internet orqali topshirish imkoni qiyin yoki bo'lmagan davlatlar uchun bor o'sha davlatlarda topshiriladi manimcha o'zbekistonda ham pbt ham bor ibt orqali ham pbt orqali ham topshirsa bo'ladi ho'p demak siz bu imtihon topshirganingizda sizga o'sha tilingiz tilni qanchalik bilishingiz borasida sertifikat beradi ho'p endi bu sizni nimalar borasida test qiladi bu sizni to'rtta narsa borasida test qiladi to'rtta sekshini bor xuddi ielsga o'xshagan bular reading listening speaking writing mana shu to'rttasi ya'ni o'qish eshitish gapirish va yozish Xo'p, siz mana shu tezni topshirganingizda sizni mana shu e, to'rtta sectionni qanchalik bilishingiz, e, darajangiz qanchalikligi boradi, darajangiz qanchalikligini ko'rsatib beradigan sertifikat beradi. Xo'p, endi sizga bu test nima uchun kerak? Ya'ni bu testni siz nima uchun topshirishingiz kerak? Bu testni e, agar siz institut, universitet, kollejlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, mana shularga kirish paytida e, topshirish topshirayotgan paytingizda so'raydigan e, hujjat ya'ni sertifikat o'sha sertifikat olasiz sizni tilni qanchalik bilish darajangiz mana shu qog'ozda bo'ladi va universitet shuni sizdan talab qiladi siz shuni ko'rsatishingiz mumkin bu sizni demak e, o'sha til bilish darajangizni ularga nima deydi tasdiqlab beradigan qog'oz bo'ladi Xo'p, endi har bitta section haqida suhbatlashsak, ya'ni o'sha sizni test qiladigan qismlari borasida, ya'ni reading, listening, speaking, writing, o'sha o'qish, eshitish, gapirish, yozish. Xo'p, birinchisi reading, ya'ni o'qish. Bunda bu qismda sizga 3 tadan 5 tagacha passage beradi. Ya'ni passage o'sha 3 tadan 5 tagacha qismli bo'ladi. O'qiydigan, sizga beradigan tekstni 3 tadan 5 tagacha qismdan iborat bo'ladi. Э, har bitta sizga bergan qismi uchun 20 minutdan vaqt beradi endi bu yerda bitta narsa bor sizga alohida alohida 20 minutdan bermaydi balki mana misol uchun sizda 3 ta passage bo'lsa 3 ta passagega hammasi bo'lib 60 minut birdan beradi siz o'sha 60 minutni o'zingiz qanday qilib bo'lib olishingiz demak o'sha 60 minutni siz qanday qilib bo'lib olish bu sizni o'zingizni qo'lingizda bo'ladi Xo'p, har bitta passage uchun ya'ni har bitta qism uchun 12 tadan 14 tagacha savol bo'ladi ya'ni siz o'sha bitta passage o'qiysiz uni pastida demak o'sha passagega oid o'sha qismga oid 12 tadan 14 tagacha savollar so'ralgan bo'ladi siz ularga javob berishingiz kerak bo'ladi Xo'p, keyingisi listening. Endi listening oltidan to'qqiztagacha listen ya'ni tinglash tinglashda oltidan to'qqiztagacha recording ya'ni zaps qilingan o'sha eshitishingiz kerak bo'lgan narsa beradi oltidan to'qqiztagacha bo'ladi bu har har uchta zaps qilingan narsada siz o'sha eshitadigan har bitta har uchta narsangizda ikkitadan lecture bo'ladi ikkitadan ma'ruza lecture ma'ruza degani ma'ruza bo'ladi o'sha ma'ruzalarni har bittasi taxminan 5 minutlar atrofida bo'ladi 5 minutdan kamroq yoki 5 minutdan ko'proq va o'sha e, ma'ruzalar demak oltitadan e, o'sha ma'ruzalarga oid oltitadan savol so'ralgan bo'ladi siz ularga javob berishingiz kerak bo'ladi ho'p bu yerda demak e, ozgina aniqlashtirib olay ozgina chalkashlik o'zim mana shu joyda o'zim ham chalkashganman uchta sizga misol uchun oltita zaps qilingan narsa berdi eshitishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu oltita oltita bergan bo'lsa oltida to'rtta e, ma'ruza bo'ladi ya'ni uchta uchta zaps uchun mm, ikkita ma'ruza yana uchta zaps uchun yana ikkita ma'ruza общий to'rtta ma'ruza bo'ladi ho'p undan keyin ikkinchi listening ikkinchi qismida e, sizga ikkita yoki uchta conversation conversation ya'ni o'sha bir necha kishini suhbati bo'ladi o'shani eshitishingiz kerak o'sha ikki ikkita yoki uchta shunaqa siz bir necha kishini suhbatlashganini qo'yib beradi siz uni eshitasiz va har bittasi o'sha har bitta conversation ya'ni har bitta suhbat taxminan uch minutdan bo'ladi beshtadan savoli bilan ularga javob berishingiz kerak bo'ladi mana shu ikkita qismni bu yerda hozir reading listening ya'ni o'qish eshitish bo'lsa mana shu o'qishda agar siz reading ya'ni o'qish qismini uzun bo'lsa sizga misol uchun to'qqizta yo to'qqizta emas beshta beshta passage bersa ya'ni eng maksimum bersa e, listening sizda kamroq bo'ladi agar e, readingni kamroq bersa listening ko'proq bo'ladi mana shu holatda bo'ladi bittasi kamroq bittasi uzunroq bo'ladi unisini siz bilmaysiz qanday tushishini o'sha imtihonga borgan paytingizda e, bu hammasi ularni o'ziga bog'liq ho'p keyingisi mana shu ikkitani topshirgandan keyin 10 minut dam olasiz ровно 10 minut vaqt bo'ladi ikkitadan keyin dam olishingizga dam olganingizdan keyin speakingga o'tasiz speakingda 6 ta vazifa bo'ladi 6 ta task 6 ta vazifa bo'lsa birinchi va ikkinchi vazifada sizdan savollar so'raladi siz savollarga javob berishingiz kerak va uchinchi to'rtinchi vazifada esa o'qiysiz eshitasiz va э, o'sha o'qigan eshitgan narsangiz borasida siz gapirasiz bu uchinchi to'rtinchi qism endi oxirgi ikkita qism beshinchi oltinchi qismda eshitasiz sizga eshitishga narsa beradi zaps zaps qilingan narsa eshitasiz uni va o'sha haqida gapirasiz ho'p demak hammasi bo'lib taxminan e, speaking yigirma minut atrofida bo'ladi yigirma minutdan kamroq yoki ozgina ko'proq bo'lishi mumkin ho'p undan keyin writing ya'ni yozish yozishda ikkita essay essay ikkita insho beradi birinchi inshoda o'q sizga o'qishga narsa beradi o'qiysiz va eshitasiz eshitishga narsa beradi o'qib eshitganingizdan keyin siz o'sha haqida demak yozasiz 20 minutcha o'qiydigan eshitadigan narsangiz taxminan 3 minutdan bo'ladi ikkitasi va ikkinchi esseyda ikkinchi inshoda esa hmm, sizdan bitta savol so'raydi qandaydir savol so'ragan bo'ladi o'sha savolga javob berishingiz kerak bo'ladi ya'ni javob berib insho yozasiz bu 30 minut e, vaqt davom etadi ya'ni 30 minut vaqt beradi sizga albatta bu o'sha uzun test juda ham uzun uch yarim soatdan 4 soatgacha bo'lgan vaqt davomida test davom etadi endi baholash sistemasiga kelsak baholash sistemasi har bitta section ya'ni o'sha e, o'qish eshitish gapirish e, yozish bo'lsa har bittasiga maksimum 30 pointdan olishingiz mumkin ya'ni 30 30 balldan 30 ballgacha olishingiz mumkin 0 dan 30 gacha shunda hammasi bo'lib 4 ta section uchun 4tasi uchun 120 yig'ishingiz mumkin maksimum demak 0 dan 120 gacha yig'ishingiz mumkin bu ibt o'sha internet based test internet orqali topshiradigan testda bo'ladi Xo'p, mana shu bugungi videomizni so'ngi bo'ladi. Umid qilamanki, sizlarga qandaydir foydali ma'lumot yetkaza oldim. Agar sizni qiziqtirgan ma'lumotlar va savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.